se empieza dibujando el río con dos líneas paralelas, como si fuera una carretera o un canal. Después se rellenan los márgenes con tierras y se ocupan con viales, infraestructuras y finalmente con edificaciones. son filmaciones <laughs> más, más difíciles.